Simpattani Poi Dania Saga Stars yeah, Hit man. Makeup E e e Charlie Diva mwana na ni cool down fresh like shower. Nikikuwa kwa kaza naongeza some power. Ukitafuta tafuta pole, hapana mbio. Unakata machorochoro kata kona kona. Nilimletea kamwacha huo reifani nikampiga pasa kamwacha hamonai akasema mimi sitaki na adai. Tuna nibambo kanitosha vizuri tani. Yeah aliwanyima wengine wakaleta machuki. Ukikuja na lava na kugeuza rafiki, ukikatu rafika na kugeuza shabiki. Ni mimi naye shariki moja mswaki yeah. eh, trra, tunalia tunacheka, fika chumbani tuko, ukikosa nyama kachumbali kona kicheko, furahani kawaida uh kawaida kawaida kawaida uh. Tunalia tunacheka, fika tumbali tuko kikosa nyama, kona iko kicheko, kawaida uh kawaida kawaida kawaida ah, apendangi mbwembwe anataka ni mubebe anataka ni muguze kama kawa na nicheke mtoto wa kigari jua na natoa mari mrembo wa kisasa mwenda mbio ka Ferrari anavutia tani kimuone yuko mbari sura ya dhao wenye wanadai ni kibao kumutegenya kitandani ni kawaida kumuguza kisogo jua ni kawaida unanifanya chizi chizi na chode you face umenivunja vunja nimebaki tuma peace kama kawaida kwangu yeye ni faida mitaa akidai oda nayepata peda dakika mnamo kushinda sari unaua kivia kuna nipere kukombari wendo madaktari unaua vibe unaua unaua vibe una nikata sting. Tunalia tunacheka, fika chumbani tuko tukikosa nyama, kachumba kona kicheko, furaha kawaida uh, kawaida kawaida kawaida uh, tunalia tunacheka, fika chumbani tuko twasanyama, kachumba liko na kicheko, furaha kawaida uh, kawaida kawaida kawaida uh. Jeme. Tani, tani. Kama musomari nyundo, uh, kupenda mukaru nyundo yeah. Simbata ninaingia territory Innocent people you deserve my love eh, eh, my love yeah, eh, my love My love eh, eh. pole pole kama changu papa daddy, daddy. Mami Pole pole Pole pole Pole pole Pole pole